что, я хотел тоже блядь, высказаться, а то это, это, это, это, вы доиграетесь, блядь. Кто-то против Путина, блядь. Кто-то затев... затеете вот это затевание вот это вот, блядь. И потом вот, блядь, ну, против, блядь, чё, он нам все, блядь, все отдал, все, все здоровье нахуй отдал нам, блядь. Кто против, он, блядь, пришел молодой, блядь, сейчас старый, блядь, мы у него отсосали все, блядь, высос, ну не высосали, а соснули, ну мы взяли у него все, блядь, и забрали все, вот энергию, все здоровье, блядь, и наваляться ну, все, Мы домой летите. Каем ли, я плю радуши крайны, кого селя рбазы, я любовь свой не улязим, и он, и он сас, я без сил, и он принеси. Шипель вырнув, Водочкина, ben uğradır Biz madda uçuz Gel musman uç Gel принеси. Ну, если зовут, я говорю, пьем потом, я всегда видел. Это все тут кто-то случил, зовут, это конечно. Водочкина, Акбар! Выдачки принеси.